有对师徒练着功，心里还想着行侠仗义呀。有个地方叫江湖，听说那还有藏着的秘密呀。路见不平出手呢，还是在一旁安静的吃瓜？天上地下冒险呀，敢做敢当才是大侠。讲黑黑白白，谎话假话。 这结果被化成了乌龙笑啊！哪怕隔世百千个关卡，也要无畏从正义这里再出发。寻宝的方向就在我脚下，还有什么值得过吗？哪怕迎面的风有多大，也要肩并肩作伴一同前行吧。毛驴的泼浪，马连的三八。 有什么值得害怕？哪怕要走到海角天涯，那就和我整理好行囊再出发。探险的大路就在你脚下，那就说好江湖上再见吧。这什么怪东西？啊？比看谁更厉害？ 想上厕所，别想趁机逃跑啊！走就怎样？包大人，快速的处理掉。家哪！我哥哥他们就是从那个洞里下去的。那要走多久啊？东西又出现了。原来是一个水塘，借我烤一下。水塘怎么在晃动？那些不是石头。 我！是超级大螃蟹！快丢掉你手上的小螃蟹！已经来不及了！快快，使用把宝原力，灭了他们！对啊，几只螃蟹算什么？看我活宝原力的神威！哎，呃，嗯。 糟了，可能上次用力过度，现在没电了。啊！你这个傻瓜，还愣着干什么？快逃啊！来不及了，我用火药炸个通道，阻止他们。 下来了，我带着两位好人下来救你的。这位是旭公主，那位是包大人。嗯啊，这两个人被压扁了，嗯，惨不忍睹，头被压到还能活吗？怕是死翘翘了。死的住我？哇，他还活着！拥有火爆元力，竟然真的死不了。你。 <laughs> 包子大人，你是来抓我吗？嗯，你身后的美女是谁啊？咦， <laughs> 离他远点儿。小帅哥，你就是被活宝附身的。哎哎，是呀是呀，就是我。哎呦，是谁丢的？哎呦喂呀，先救我出来呗。有落石。 刚才的爆炸，坑壁已经脆弱不堪，再有撞击，随时会崩塌呀！小七发现了什么？啊！小七的意思是，从那条坑道转过去，就是我三十一名同伴丧生的亡命弯道。哦，亡命弯道。 乌龙院小师弟失踪后，两位师傅一直在这待着不肯走。哎，一下子没了两个徒弟，任谁也承受不了呢。那也不能耗在这儿呀。哎，回去吧，苦坐在这里也于事无补。两个徒弟都没了，还回去做什么？ 活宝有重生之力，我们可以夺回活宝原力，来救你们的两个徒弟。哼，以前是谁整天嚷嚷着要劈了活宝的？啊，你肯定不是因为你们乌龙院，你们要早听我的，还会出这么多事儿吗？嗯，好了，都回去吧。啊，猫奴说，庞贵人的密室中藏着很多秘密。 说不定可以从其中知道别的对付活宝的办法。嗯，看来我们别无选择了。哇哦，好奇特的地方啊！婆婆快看，超大的桃子！哎呦，到了，韩贵人的密室就在这里。 什么？这里除了植物大了点儿，哪有什么秘密？嗯。哦！隐藏的实在太好了，完全看不出来。韩贵人超级喜欢藏东西，所以有许多密室。这里也是。嗯。 太诡异了，她真是个充满秘密的女人。这个房间是庞贵人每天必来的地方。哎呀，书架上摆满了古卷轴，好多呀！哦，嗯，整个卷轴上重复写着同样的“一”字。啊，那，臭美，你看。 每一卷都写着相同的一个“一”字，他为什么要花这么多的时间躲在密室里写同一个字呢？这个字一定代表着特殊的意思。这个画像里的男人好帅啊！一个女人把一个男人的画像挂在打坐地方的正前方，他会是谁呢？肯定是心上人了，坐下来就能看到。 庞贵人是恒王的爱妃，难道画像中的男人是恒王？哎，好奇怪哦！你们快看，画像中男子的胸前有个胎记。呃，好眼熟，我想起来了，沙可扬的胸前也有一个同样的胎记。 有相同的胎记，这。记得家父曾经说过，只有血脉相传的炼丹师才会有这种胎记。难道庞贵人每天在这里写的一字，所指的不是恒王？难道说，画像里的男人就是恒王的御用炼丹师？沙克家族的祖宗，沙克一。 <laughs> 庞贵人处心积虑的寻找活宝，竟然是要复活沙克伊。沙克家族世世代代寻找活宝的祖训，要复活的不是恒王，而是沙克伊。什么复活恒王？原来都是庞贵人和沙克伊的一场千年历史大骗局！哼，我们都被他耍了。 画像里的人在动，下车！你老眼昏花了吧？啊！画像里的人在动，中邪了！啊！画像后面有个暗道。啊！嗯。 竟然是一条通向地下的阶梯，太诡异了！长眉师傅，嗯，我们忽然感受到一股强烈的活宝元力出现了，而且就在附近。哦，应该就来自于暗黑的深处。情况越来越复杂，只有追下去才能找出真相。哼！亡命弯道，本公主才不会怕呢！ 让开！你们这群胆小鬼！ <laughs> 嗯，公主，里面十分危险， <laughs> 你要保重贵体啊！本公主有皇家血脉，妖魔鬼怪自然会退避三舍。嗯？啊！ 公主！该死的挡路石，害本公主摔个狗吃屎！嗯啊，那是。喂，你们愣着干什么？快扶本宫起来啊！啊！这三道门。 就是我们看到的最后场景，没有人能够突破。乌龙院之活宝传奇每周三零点准时更新，扫描屏幕二维码关注乌龙院粉丝会，我们会每周随机抽取一份精美礼品等你哦。看乌龙院，吃曼果零食。 线下商或登录淘宝、微信搜索“曼果”均有售卖，还有精美礼品等着你哦！赶快行动吧！得靠天天练。 强盗强奸，打拳练功不偷懒。咱们是好青年，寻找活宝路漫漫，到处是考验。穿越艰险排万难，没成功绝不凡。英雄少年。 人间。你桌子不见了！啊！金色大门像奶油一样融化了！那张画似乎在引导着我们。 期待的力量终于降临，哈哈哈哈哈哈。